फेरि तपाईँ मैले हेरिदिइहाल्नु पर्ने भनेको चाहिँ मल्टिभर्सिटीको तपाईँको लगइन छँदैछ तपाईँको चाहिँ युट्युबको चाहिँ सेटअपहरू चाहिँ म तपाईँको हेरिदिनु पर्ने भयो है सो युट्युबमा तपाईँले अब कोर्स पनि हेर्दै गर्दै पनि हुनुहुन्छ होइन केही सेटअपहरू म मिलाइराख्छु अझ धेरै कुराहरू युट्युबमा अब बिस्तारै तपाईँले सेटअप गर्दै पनि जानुहोला है त सो तपाईँले यो भिडियो हाल्नुभएको यो इन्फर्मेटिभ छ यस्तो यस्तो तपाईँले हाल्नुभएको भिडियो जस्तो पनि चाहिँ तपाईँको चल्छ है तपाईँको च्यानलमा चाहिँ तपाईँले एउटा यहाँ भिडियो हाल्नुभएको रहेछ नि यो यो भिडियोमा अझ के पुगेन साइड ट्याग्सहरू पुगेन होइन अनि त्यस पछाडि केही कुराहरू चाहिँ पुग्यो भने यो अझै धेरै राम्रो छ र अहिले तत्काल नै तपाईँको कस्टमाइज च्यानलमा गयो अनि त्यस पछाडि कस्टमाइज च्यानलमा गइसके पछाडि तपाईँको च्यानलको चाहिँ ट्रेलर चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको च्यानलको ट्रेलर भने कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि छ नि जस्तो साइमन राई हान्ने बित्तिकै साइमन राई हान्ने बित्तिकै यहाँ साइमन राईमा गयो भने मेरो यहाँ के भएछ जस्तो साइमन राई यहाँ अहिले आएन तर जे होस् यहाँ तपाईँको युट्युब खोल्ने बित्तिकै चाहिँ तपाईँको चाहिँ अगाडिपट्टि डिस्प्ले हुन्छ तपाईँको भिडियो ट्रेलर भने चाहिँ त्यो टाइपको जस्तो तपाईँको अरू त होला नि त यो बाहेक अरू केही हुनसक्छ तपाईँको लेट्स सी दिस इज है यो चाहिँ ट्रेलर हो तपाईँको च्यानल खोल्ने बित्तिकै अगाडिपट्टि तपाईँको आउँछ यसलाई चाहिँ ट्रेलर भन्छ है त च्यानल ट्रेलर अब तपाईँले च्यानल ट्रेलर राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले च्यानल ट्रेलर अब के सम्बन्धी राख्न चाहनुहुन्छ त्यो राख्न सक्नुहुन्छ है त यहाँबाट तपाईँले अब पहिलाकै भिडियो हाल्न सक्नुहुन्छ अथवा चाहिँ तपाईँले लेट सपोज अहिले अब तपाईँको ट्रेलरमा भिडियो अपलोड गरेर एफिलिएट भनौँ न तपाईँले कुनै एउटा भिडियो बनाएर एफिलिएट मार्केटिङ सम्बन्धी अथवा केही सम्बन्धी एउटा भिडियो अपलोड गरेर यहाँ एडमा गएर लिङ्क यसरी कपी गऱ्यो भने एड हुन्छ है त सो अहिले अब यो यही राखिदिउँ अहिले हुन्छ हुन्छ त्यही राख्दैन अहिलेलाई ए राखिदिउँ पछि अब तपाईँ एफिलिएसनमा हुनुहुन्छ एज अ कन्सल्टेन्ट कुनै राम्रो एट्र्याक्टिभ ट्रेलर तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ जस्ट लाइक अब अब एसबिसीको अब जस्तो फ्रन्ट लगइन गरिसके पछाडि अ काइन्ड अफ यो पनि डिस्प्ले भयो नि त यो पनि ट्रेलर जस्तै भयो होइन एसबिसीको फाइदाहरूको विषयमा होइन सो त्यो टाइपले तपाईँले आफ्नो ट्रेलर बनाउन सक्नुहुन्छ अर्को भनेको अब तपाईँको फिचर भिडियोहरू भयो होइन फिचर भिडियो भयो भनेको चाहिँ मुनिपट्टिको भयो अनि त्यस पछाडि सर्ट्स त तपाईँको परेन अनि त्यस पछाडि लेआउट होम पेज सेक्सन यसमा अनि खासै परेन पछि आवश्यक पर्यो भने यो हाल्न सकिन्छ त्यस पछाडि अर्को भनेको चाहिँ यहाँ ब्रान्डमा चाहिँ तपाईँको ठिक छ फोटो ठिकै छ तपाईँले ब्यानर इमेज पछाडिपट्टि हाल्न सक्नुहुन्छ ब्यानर इमेज भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको ऊ यो यो पनि एउटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि ब्यानर इमेज हो है यो पनि के हो ब्यानर इमेज हो यो हिसाबले तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि क्यानभा डट कम तपाईँलाई चलाउन आयो कि आएन अघि प्र्याक्टिस गरेको आउँदै आएन ओके यो प्र्याक्टिस एकदम सिम्पल छ त्यस्तो केही गाह्रो छैन तपाईँले लगइन गर्ने हो अनि लगइन गरिसके पछाडि अब तपाईँले लेट सपोज चाहिँ युट्युब ब्यानर इमेज एकदम सजिलो छ यो दुई चारचोटि चलाइसके पछाडि आइहाल्छ यो अब अब तपाईँले अब युट्युबमा अब युट्युबमा कन्टेन्टहरू अपलोड गर्दै गए पछाडि त त्यो त एकदम चाहिने हो नि त थम्नेल अब थम्नेल अब अहिले तत्काललाई अब त्यो ठुल्ठुलो एडप स एडप फोटोसप यिनीहरू त चलाउन त झन् गाह्रो हुन्छ होइन सो त्यो केसमा चाहिँ यदि तपाईँले यो यो क्यानभा चलाउन जान्नुभयो भने एकदम तपाईँलाई सजिलो हुन्छ है त सो जस्ट लाइक अहिलेलाई अब तपाईँको यहाँ राखिदिउँ ब्यानर इमेज राखिदिउँ तपाईँको यस्तो भयो अब यसमा तपाईँको फोटो मलाई राम्रो छ भने पठाइदिनुहोस् होइन छैन भने म यहाँबाट नै यो चाहिँ तपाईँको के अकाउन्ट डिएक्टिभ भएको यो अकाउन्ट चाहिँ तपाईँको डिएक्टिभ भएको अब त्यस पछाडि कश्मीर अब तपाईँको आफ्नै च्यानल नेम न आइटी नेपाल आइटी नेपाल अनि त्यस पछाडि अब तपाईँले आफ्नो चाहिँ यहाँ website business multiversity dot com नै राख्यो सुनिराख्नु भएको छ तपाईँले सुनिराख्नु भएको छ भएको छ हेलो कुरो सुन्नु भएको छ तपाईँले बोलेको तपाईँको आवाज सुनेको छैन हजुर हजुर भन्नुहोस् न यसरी ब्यानर यो हिसाबले डिजाइन गरेर अहिलेलाई यही ब्यानर राखिदिउँ है त पछाडिकोमा हुन्छ यो हिसाबले तपाईँले ब्यानर आफ्नै हिसाबले बनाउन सक्नुहुन्छ क्यानभा मजाले प्र्याक्टिस गर्नुहोस् त्यस्तो केही गाह्रो छैन है त यहाँ क्यानभा यसलाई अब नाम दियो एउटा फोल्डरमा गएर तपाईँको फोल्डरको नाम राख्यो कश्मीर राख्यौँ अनि त्यस पछाडि गएर ब्यानरमा गएर हामी जाउँ दस दस मिनट भयो यो भयो अब कतिसम्म देखाउने भन्ने कुरा है हुन्छ अब हजुर with amplificator? Ah, ठीक सर हम्म। यो टिभीमा यो टाइपको देखिने भयो डेस्कटप चाहिँ यो टाइपको देखिने भयो भ्यू अल डिभाइसमा चाहिँ यो टाइपको देखिने भयो भने चाहिँ अब यसलाई अझ चाहिँ सक्यो भने यो फोटो मिलाउनु थियो ब्यानर साइज यसलाई हेरौँ एकैछिन डन गर्यो अब यो टाइपले हुने भयो अनि त्यस पछाडि अब वाटर मार्कमा चाहिँ अब मुनिपट्टि वाटर मार्क भनेको चाहिँ के हो भने ए हेर्नुहोस् है वाटरमार्क भनेको चाहिँ तपाईँको हरेक भिडियोको मुनिपट्टि फिल्मोराको जस्तो हो फिल्मोराको धेरै जस्तो सफ्टवेयरमा मुनिपट्टि फिल्मोरा भन्छ नि त्यस्तै तपाईँको ब्रान्डको चाहिँ एउटा चाहिँ वाटरमार्क हुन्छ क्या जस्तो अहिलेलाई C plus let suppose watermark अहिलेलाई राख्यौँ है यो चाहिँ बडी भयो भनेपछि अब तपाईँको कश्मीर अहिलेलाई वाटरमार्क तपाईँकै फोटो हालिदियो है सो इन्ड अफ भिडियो राखिदियो इन्टायर भिडियो पनि राख्नु मिल्छ इन्ड अफ भिडियो पनि राख्नु मिल्छ अहिलेलाई यति नै राखौँ पब्लिस गरिदिउँ यसलाई अब त्यस पछाडि बेसिक इन्फो यो चाहिँ ठिक छ तपाईँको इन्फर्मेसन ठिकै छ यसमा तपाईँको हाल्नुपर्ने चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको एड फेसबुक तपाईँको एफिलिएट लिङ्क मलाई पठाइदिनुहोस् त तपाईँको यो बिजनेस मल्टिभर्सिटीको यो किसिमको यो यो लिङ्क पठाइदिनुहोस् त मलाई website viral. Gmail. अनि यहाँबाट जिमेल गएर ड्यासबोर्डमा जानु पर्यो हजुर ड्यास ड्यासबोर्डमा गएर अनि त्यस पछाडि त्यही हुन्छ यहाँ यहाँ गएर त्यस पछाडि इन्टर इमेल एड्रेस गरेर यही हो कन्ट्याक्ट इन्फो अनि त्यस पछाडि तपाईँको लिङ्क अहिलेलाई ल फेसबुक जानुभयो तपाईँ हजुर अनि यो लिङ्क तपाईँको रिफरल लिङ्क भन्ने हुन्छ रिफरल लिङ्क तपाईँले मलाई पठाउनु भएको छ कि छैन यो चाहिँ तपाईँको रिफरल लिङ्क भयो है सो कसैले अब यो तपाईँको क्लिक गर्यो भने के यस्तो आयो नि त होइन तपाईँको ड्यासबोर्ड आयो अब अहिले त मेरो लगइन भएको मैले यस्तो भयो होइन इफ त्यो क्लिक गर्न चाह्यो भने कस्तो आयो भन्दाखेरि यो आयो इट्स लुक गुड होइन अब त्यस पछाडि यो तपाईँको लगइन भइसके पछाडि अर्को अब तपाईँको फेसबुक हालिदियो सेकेन्डमा फेसबुक अरू पनि हाल्न सक्नुहुन्छ है तपाईँले इन्स्टाग्राम हाल्न सक्नुहुन्छ टिकटक हाल्न सक्नुहुन्छ बुझ्नुभयो यो हिसाबले भयो अब च्यानल हेरौँ तपाईँको अब कस्तो हुन्छ त च्यानल भन्दाखेरि यस्तो देखियो हेर्नु है च्यानल तपाईँको देखिराख्नु भएको छ तपाईँको च्यानल तपाईँको च्यानल यस्तो भयो अब कसैले अब तपाईँको वेबसाइटमा क्लिक गर्यो भने लेट सपोज कसैले वेबसाइटमा यसरी क्लिक गर्यो भने के भयो ए यस्तो खुल्यो राइट तक अब रेजिस्टर गर्छन् तपाईँको ट्राफिक कस्टमर पनि यहीँबाट आइहाल्छ तपाईँले फलोअप गर्ने हो होइन मजाले छ नि त सजिलो छ तपाईँको वेबसाइट आयो अब अब यो कुराहरू भयो र त्यस पछाडि अब फाइनल्ली अब तपाईँलाई म भिडियो एभाइलेबल गराउँदै जान्छु है म भिडियो तपाईँलाई एभाइलेबल गराउँदै जान्छु तपाईँले भिडियो अपलोड गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि छ नि जस्तो म तपाईँलाई यहाँ देखाउँछु भिडियो अपलोड गर्दाखेरि चाहिँ यसरी अब यहाँ जान्छ <coughs> अपलोड गर्ने तपाईँले सक्दो ल्यापटपबाट भिडियो अपलोड गर्नुहोस् है यहाँ जाने सुनिराख्नु छ तपाईँले नेटले साह्रै दुःख दिँदो रहेछ Mm. यस पछाडि तपाईँले सुनिराख्नु भएको छ हजुर नेट आउने जाने अब तपाईँको अरू त सबै ठिक छ होइन सबै ठिक छ अब तपाईँले अपलोड गर्दाखेरि प्लेलिस्ट बनाउनु है त प्लेलिस्ट बनाउनुहोस् जसलाई अब तपाईँले अब के अरे भिडियो एडिटिङको चाहिँ तपाईँले सिरिज हाल्दै हुनुहुन्छ भने भिडियो एडिटिङको प्लेलिस्ट हुन्छ म कसरी प्लेलिस्ट बनाउने त्यो पनि सिकाउँछु त्योभन्दा अगाडि अझ एक दुईवटा सेटिङ तपाईँको मिलाइहाल्नुपर्छ यहाँ सेटिङ के छ भन्दाखेरि यहाँ गएर Ah, यो च्यानल नेम फिचर क्रिएटर अनि त्यस पछाडि गुगल अकाउन्ट त्यो ठिक छ एडभान्स सेटिङ च्यानल यो ठिक छ ठिक छ ठिक छ ठिक छ ठिक छ ठिक छ यो बेसिक कुरा भयो अब भिडियो अपलोड गर्दा छ नि यसरी तपाईँ जाने अनि त्यस पछाडि तपाईँ यहाँ गइसके पछाडि तपाईँले भिडियो अपलोड गर्नुहुन्छ होइन लेट सपोज तपाईँले चाहिँ यहाँबाट गएर चाहिँ भिडियो अपलोड गर्नुहुन्छ सपोज म कुनै एउटा भिडियो तपाईँलाई हाल्छु यहाँ यसरी गएर तपाईँ यहाँ गएर यहाँ गएर यहाँ गएर यहाँ गएर लामो लामो मात्र भिडियो रहेछ छोटो तपाईँको भिडियो भयो भने एकदम सजिलो हुन्छ भनेर हो लामो मात्र भिडियो रहेछ तपाईँको च्याप्टर इन्ट्रोडक्सन अनि त्यस पछाडि चाहिँ डाउनलोड डेस्कटपमा केही छ डेस्कटपमा नि केही छैन डकुमेन्ट्स रिसेन्टमा केही छ agency affiliators chapter seven let suppose यो चाहिँ अब चाहिँ भिडियो एडिटिङको कोर्स भयो होइन भिडियो एडिटिङको कोर्स अब तपाईँले चाहिँ हाल्नुभयो होइन यसरी तपाईँले हाल्नुभयो अब तपाईँले त च्याप्टर स्टेप बाई स्टेप हाल्दै जाने हो यसरी तपाईँले अब चाहिँ च्याप्टर हाल्नुभयो च्याप्टर सेभेन अनि त्यस पछाडि तपाईँले टाइटल दिनुहोस् अब एडोबी प्रिमियर प्रो भनेर होइन एडोबी प्रिमियर प्रो भनेर यसरी हाल्नुहुन्छ तपाईँले कहाँ जान्छ एडोबी प्रिमियर प्रो भनेर यसरी हाल्नुहुन्छ राइट यसरी हाल्नुभयो अब तपाईँले अर्को डिस्क्रिप्सनमा अब ह्यासट्यागहरू राख्नुहोस् तपाईँले जस्तो आइटी नेपाल अनि त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको चाहिँ भनौँ न तपाईँको यो किन चाहिँ यस्तो भयो भन्दाखेरि तपाईँको भेरिफाइड नरहेछ भन्ने भयो होइन तपाईँको भेरिफाइड छैन होला अब फिफ्टिन मिनट्स यो भेरिफाइड गर्नु पऱ्यो तपाईँको फर्स्टमा भेरिफाइड गर्नको लागि तपाईँको कहाँ जानु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको verify verify verify get started two step verification go to settings uh, tasmail uh, and this pachadi tapako chai chat सेक्सनमा होला यो कुरा सबै गऱ्यो अनि त्यस पछाडि यहाँ हाल्यो उत्थान गऱ्यो क्यान्सल गऱ्यो ट्राई अगेन गऱ्यो टर्न अन गऱ्यो अनि त्यस पछाडि क्यान्सल गऱ्यो cancel गर्यो ट्राई अगेन गर्यो टर्न अन गर्यो अनि त्यसपछि त्यो नोटिफिकेसन त्यहाँ चाहिँ तपाईँको मोबाइलमा केही आएको छ होला तपाईँको कनेक्ट यो phone with the cable use connect to computer, computer, I फोनसँग चाहिँ कनेक्ट गरेँ हेलो सुनिराख्नु भएको छ तपाईँले हजुर सुनिरहेको ओके सो त्यहाँ चाहिँ के भनेको छ नोटिफिकेसन आउँछ भनेको छु छ अनि नोटिफिकेसन आयो भने त्यहाँ भन्नु है त टु कन्फर्म Didn't get it. चाहिँ आएन तपाईँको Yeah. get started, go to setting. Okay यसो गर्नु न अब तपाईँले के गर्नुहोस् भने यो युट्युबमा गएर छ नि तपाईँले ल्यापटपबाट भरे लगइन गर्दा पनि हुन्छ ल्यापटपमा गएर के गर्नुहोस् भने यो के अरे युट्युब स्टुडियो भन्ने सेक्सनमा जानु है युट्युब स्टुडियो भन्ने सेक्सनमा गएर ऊ यहाँ माथिपट्टि तपाईँको देखाइरहेको हुन्छ कि your account is greater risk of attract because you didn't have two step verification भनेर भनेको छ होइन सो तपाईँको सुन्नुभएको छ नेट को समस्या छ कुन लिङ्क परेछ